Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, I will let you know about rules for designing a questionnaire. Questionnaire design करने के कुछ rules हैं जो कि मैंने मुख्तलिफ notes किताबों से लिए हुए और कुछ lectures से भी तो इन आप इसी lecture को देख के बहुत मुस्तफ़ किस्म के information gain करेंगे So let's start from the very first slide. के what is a questionnaire? A questionnaire is a list of questions sent to a member of patrons for their answer, which can be tabulated and treated statistically. आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो ना एक मुख्तलिफ क्वेश्चन का एक लिस्ट होता है जो कि एक मेंबर को नहीं बल्कि ढाई सौ से ज़्यादा लोगों को अक्सर भेजे जाते सैम्पलिंग के मुताबिक जो आप तैयार करते एक लिस्ट क्वेश्चंस की और एक केस स्टडी बनाते या कोई आप सैम्पलिंग जो है ना वो सेलेक्ट करते तो इसी को एक लिस्ट भेजी जाती है और इसीलिए भेजी जाती है कि ये जो शार्ट शार्ट क्वेश्चन आपने बनाए होते इनके आंसर दे दें इनको टेबुलेट करें और फिर उसको जो है स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड बनाया जाए it should be design with utmost care इंतहाई जो है एहतियात के साथ इसको बयान बनाया जाता है so that all relevant and essential collection में भी कलेक्टेड विदाउट एनी difficulty. आपने एजेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपको मुश्किल ना हो टेबुलेशन में या स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन क्रिएट करने में there are few rules that should be borne in mind before designing a questionnaire कुछ रूल्स ऐसे अगर हम इसे जहन नशीन करें क्वेश्चनर बनाने से पहले तो हमारे लिए जो ना ये काम आसान हो जाए साइज आप क्वेश्चन शुड बी स्मॉल ये जो मैंने एक पॉइंट लिखी हुई थी इसको मैंने मज़ीद एक्सपेंड करना है कि आपकी क्वेश्चन की जो साइज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा पाँच मिनट इस पर ज़्यादा या दस मिनट से ज़्यादा लग ना जाए क्योंकि अमूमन रिस्पॉन्डर्स के पास इतना काम नहीं होता कि आपके क्वेश्चनर को पढ़ ले तो वो लोग हैं जो आपके सब्जेक्ट इंटरेस्ट लेकिन अमूमी तौर पे उनके पास भी टाइम नहीं होता कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे दें तो क्वेश्चनर के साइज़ को जो ना वो अमूमन छोटा ही रखें ताकि पाँच मिनट मैक्सिमम टेन मिनट लगे और इसको आप बताया भी जाए कि ये पाँच मिनट में या दस मिनट में फेल हो जाएगा द क्वेश्चन शुड भी क्लियर अगर आपकी क्वेश्चन में ऐसी एम्बिग्विटी हो जो लोगों को समझ ना आती हो क्लियर ना हो कि इसका क्या मतलब है तो ये आपने क्वेश्चन को डिफाइन करना यानी एक्सप्लेन करना the question should be arrange in logical sequences मिसाल के तौर पे आप किसी पॉपुलेशन में जो है ना वो सर्वे करा रहे हैं तो पॉपुलेशन के मुताबिक आप जब सर्वे तैयार करते हैं तो आपने एक लॉजिकल आर्डर का यानी सीक्वेंस का ख्याल रखना है मिसाल के तौर पे आपने ऊपर लिखना है जेंडर मेल फीमेल फिर उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन फिर उसके बाद जो है ना उसकी जो है ना एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह वगैरह और या यूनिट अलग अलग डिफाइन करने इसको कहते हैं डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन तो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन एक सेक्शन होना चाहिए इसी तरह फिर क्वेश्चन आंसर फिर इसी तरह जो ना मुख्तलिफ ऑप्शन के क्वेश्चन तरतीब में जाके आखिर में अपने क्वेश्चन को एक लॉजिकल आर्डर यानी सीक्वेंस में रखना है question should be simple to understand question ऐसे हो कि हर किसी के समझ में आ जाए मिसाल के तौर पे कुछ लोग तो बड़े एजुकेटेड होते हैं वो तो समझ जाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा है जहाँ से आपने सर्वे कंडक्ट करना है उसको ऐसे क्वेश्चन भेजें इंतहाई सिंपल हो और अंडरस्टैंड में यानी समझ में जोनस किया जाए और समझ से बालातर क्वेश्चन आप ना बनाए question should be comprehensive and easily answer ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन करें जो कि कम्प्रहेंसिव भी हो और आंसरेबल भी हो अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन हो जो इम्बिगस हो और इनका आंसर महाल हो तो ऐसे क्वेश्चन से गुरेज करें question are personal and sensitive nature should not be ask किसी के ज़ात पे या उसके सेंसिटिव नेचर ऐसे ना पूछे ताकि वो जो है ना उससे मायूस होके और क्वेश्चनर को छोड़ दें तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप अवॉइड करें इसी से आप रिस्पोंडेंट्स को नाराज कर देते हैं अब कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है there are different types of question needs to be included while designing a questionnaire these अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपने अपने क्वेश्चनर का हिस्सा बनाना होता है क्लोज क्वेश्चन आपने नाम सुना होगा क्लोज क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपने रिस्पोंडेंट के जिम्मे कुछ नहीं छोड़ा हो कभी कभार जो है ना ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन और एक है open ended question close ended question वही होते हैं जो आपने उसको बस सिर्फ अपने दो चीज़ों तक महदूद रखा हुआ होता है Those questions whose possible answer are suggested by the investigator. जो investigate कर रहे उसने वो question बनाए होते और उसमें responders should tick one of them. It can further be subdivided into the following form. उसमें मैं आपको आगे एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं या क्लोज क्वेश्चन कैसे कहते हैं तो क्लोज क्वेश्चन में जो ना अमूमी तौर पे दो चीज़ें होती हैं simple alternative simple alternative question कौन से होते हैं आपने देखा होगा सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस वही होते हैं जिसमें here the respondent has to choose from the two clear cut alternative like yes और नो आपने अक्सर एक क्वेश्चन तैयार किया होता है इसके आगे आपने लिखा होता है कि yes करना है या no करना है जिसको yes अच्छा लगता है वो yes पे टिक करेगा और जिसको no अच्छा लगता है वो no पे टिक करेगा राइट और रॉन्ग आपने एक ऑप्शन और ये भी रखी होती है कि क्वेश्चन के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन राइट right है और रहेंगे तो उनको ये अख्तियार आपने दिया होता है these are called dichotomous question इसको क्या कहते हैं डाइकोटोमस क्वेश्चन इसे कहते हैं जब आपने रिस्पॉन्डर्स को महदूद किया होता है राइट और रॉन्ग से या यस या नो से multiple choice question multiple choice question किसे कहते हैं sometime it becomes difficult to define a clear cut alternate question आपने अक्सर अंदाज़ा लगाया होता है कि क्वेश्चनर बनाते वक्त कुछ टाइम यानी मतलब कुछ औकात ऐसे भी एम्बिग्विटी आ जाती कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं मुकम्मल तौर पर यस करूँ तो भी ठीक है मुकम्मल तौर पर नो करूँ ये तो क्लियर हो गया लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि additional answer between yes and no आपने यस और नो के अंदर एक एडिशनल आंसर भी ऐड करना होता है लाइक डू नॉट नो अगर वो कह दे कि नो इसका मतलब डू नॉट नो या नो में से मुराद नो ओपिनियन या नो से उसका मतलब ये है कि ओकेजनली यूज़ करता हूँ कोई भी चीज़ कोई भी सर्विस कैजुअली या सेल्डम एक्सेट्रा तो इसे कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो अमूमी तौर पे इसका भी अपने जहन में रखना है जब आप इस तरह क्वेश्चन है तैयार करते हैं अब रूल्स है कुछ रूल्स तो ऐसे नहीं कहते कि जैसे ओवरऑल हमारा ये लेक्चर रूल्स पे चल रहा है rules for designing question designing question से पहले कुछ rules avoid leading questions. Leading questions किसे कहते हैं such as why do you use a particular type of car? से सुजुकी कार अगर आपने किसी से पूछना है आपकी पॉपुलेशन ऐसी हो जो कि आप गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते कि आप ये सुजुकी कार क्यों इस्तेमाल करते तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास सुजुकी कार या आपने एक ऐसी पॉपुलेशन जिनके पास सुजुकी कार और आपने इससे जो है ना इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो it should be ask like this ये नहीं कि आप जो है ना सिर्फ सुजुकी कार के पीछे पड़े हुए या तो आपको पता हो कि इनके पास है सुजुकी कार उसी से आप पूछ सकते हैं लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास वो ऑप्शन मौजूद नहीं होती जो आपने लोगों पे थोप देना होता है तो इन्हीं चीज़ों में ये चीज़ अवॉइड करें कि आपने इनके बारे में ऐसे सवाल नहीं पूछने इसे कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन आपने नहीं पूछने तो आपने अगर इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लाने which car do you use आपने कौन सा कार इस्तेमाल करना तो ये एक क्वेश्चन है फिर why do you prefer it आप इसको क्यों प्रेफर करते हैं तो अब इसमें ऑप्शन क्लियर हो गए the answer in multiple question should be design like this तो वो आपको बताएगा it gives smooth riders it gives more mileage it is a cheaper source its parts are available everywhere अब आपने जो है ना उस पर तोपना नहीं कि आपने पर्टिकुलर टाइप कार क्यों इस्तेमाल करनी तो which car do you use इसके लिए मुनासिब जो है ना क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करना होता है तो फिर समझ जाता है तो वो आंसर में क्या बताएगा आपने ऑप्शन दिया it give smooth ride it give more mileage मतलब ज्यादा मील होता इसकी कंजम्पशन है इट इज अ चीपर मतलब सस्ता है आम कार से इसीलिए मैंने सुजुकी कार को प्रेफर किया हुआ तो फिर प्री टेस्टिंग द क्वेश्चन ये एक अच्छा मरहला होता है जब आप क्वेश्चन बनाते तो आप इसकी प्री टेस्टिंग करें it can be improve and modified आप पहले इस पे नज़र दौड़ाएं कि इसमें कहाँ कहाँ पे लू फोल्स है ताकि मैं इसको अवॉइड करूँ भेजने से पहले before sending it to community question community questionnaire should and improved in order to address drawbacks and shortcomings या problem जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चनर को इम्प्रूव करें शॉर्टकमिंग निकाले प्रॉब्लम निकाले ड्रॉबैक्स निकाले उसके बाद आप जो है ना लार्ज कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या सेंड करना चाहते हैं या आपने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप पे भेज सकते हैं expert opinions from senior researchers supervisors should also भी included to address the problem आपने तो खुद प्री टेस्ट कर दिया इसके बाद आपने प्री टेस्ट करना है सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चाहे वो आपके सुपरवाइजर हो चाहे आपके सीनियर रिसर्चर्स हो इन्हीं से आपने मशवरा लेना होता है कि मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया हो जिन जिन्होंने ऑलरेडी इस इशू पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया हो आपने उसी के साथ जो है ना ये क्वेश्चन शेयर करनी प्री टेस्टिंग के लिए और सबसे अच्छा काम जो आपने करना है अकाउरिंग लेटर अकाउरिंग letter from the organize of the inquiry organizer of the inquiry should be enclosed along with the questionnaire for the purposes regarding definition, units, concepts used in the questionnaire. आपने अक्सर ऐसे ही करना होता है कि आपने क्वेश्चनर भेजने से पहले ऊपर एक कवरिंग लेटर आपने या अटैच में भेजना होता है या आपने एनवलप में भेजना होता है जैसे मैंने should if you conduct inquiry on postal services तो आपने An envelope should be enclosed along with the questionnaire for the purpose regarding definition units concept used in the questionnaire self address envelope जैसे क्या कहते हैं सेल्फ एड्रेस एनवलप आपने भेजना इन केस आप mail questionnaire should be send for responding back मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चनर जो ना फिल करे आपने क्वेश्चनर भेजा होता है तो वो लिफाफा तो फिर मिस यूज हो जाता है तो आपने खाली लिफाफा जिस पे आपकी रिटर्निंग एड्रेस दी गई हो ताकि आपको इसी एड्रेस पे दोबारा भेज दे और आप यहाँ पे जहन में रखिएगा कि आपने उसके जो ना पोस्टल चार्जेस देने होते हैं अखलाकी तौर पर और अगर आप ऑनलाइन क्वेश्चन भेज रहे थे उसके ऊपर एक कवरिंग लेटर लिखे कि the purpose of this research is to evaluate या to exam specific population about the service about the parts about the products about any blah blah आपने कोई भी चीज आपने इंक्लूड करने कवरिंग लेटर आपने लाजमी बनाना है तो मुझे उम्मीद है जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में लोग स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं उनको ये लेक्चर पसंद आई होगी और आप ऐसे मज़ीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे thank you for your time and patience for more informative lectures public tutorials visit my channel मेरे चैनल का नाम क्या है research methods with Abid Hussain please watch subscribe and share with other